大家好，这里是 GL Tech，一个探索区块链技术的频道。欢迎大家订阅我们的频道。如果喜欢，不要忘记点赞、关注、转发、收藏。 区块链技术、数字货币、通证经济已经慢慢渗透进我们的生活了。有许多朋友早就迫不及待地想更多的了解区块链，想参与区块链上的活动了。那我们作为用户，是通过区块链的应用程序 d m 来使用区块链的服务的。市面上出现了各种各样的区块链的应用程序，可谓眼花缭乱。很多应用程序的前端界面呢，做的也是非常的酷炫，特别吸引眼球，好想让人尝试一下。 可是有这么多的区块链的应用程序，这么多区块链，我们这些用户怎样来挑选合适的区块链项目呢？还有啊，熟悉区块链的朋友们都可能有所耳闻，在二零一七年的时候，出现了许多骗钱的区块链的项目，借用区块链的名义进行金融诈骗，导致后来很多人一听到区块链就以为是传销。那区块链的项目到底能不能跟这些代币到底能不能入？ 那针对大家的这些疑问 g l Tech 特地用一期的节目来和大家一起分享如何考察区块链上的项目。如果你是工程师，正在筹备区块链的项目，也请一定听听我们的建议，了解用户会怎样看待和分析区块链的项目，重点落在哪里。 考察区块链项目的一个前提是已经对区块链的技术有所了解，知道什么是区块链，什么是共识机制，区块链的加密算法、通证代币、区块链上的种类、智能合约、区块链应用程序等等。在这里呢，请大家多观看 JLTech 的区块链常识快速问答这个系列的节目，多多做好功课，了解基本知识。那我们现在就直奔主题，了解考察区块链的基本思路是什么。 g e l Tech 在这里建议大家先从区块链的项目入手，然后再转移到考察这个项目的通证代币，因为只有这个项目拥有一定长久的生命力，它的通证代币才会有价值。所以我们刚开始要提出几个问题：项目是有什么作用，能解决什么问题 g e l Tech 帮大家将这些项目大致分类一下类。第一大类是，呃，这些新的项目解决了老项目遗留下来的不足。在这一大类中呢，再分为两种情况。第一种情况是在同一个生态圈内，例如以太坊生态圈的 Shard i n g 分片技术或者是 Rollup。 扩展方案帮助以太坊解决了规模化的问题。那这是一种，还有一种情况呢，是在不同的生态圈之内。那以太坊的区块链是比特币区块链的一个提升。比特币区块链的作用主要是点对点的交易，而以太坊加入了智能合约，让区块链的这个应用有了一个质的飞跃，多了非常多的应用场景。那第二个大类是呃新的项目解决了传统领域的不足。那上述的以太坊和比特币，它是属于分布式记账的领域。那还有分布式存储的领域，例如 Filecoin。 IPFS，那还有呢，是去中心化无线网络领域的这些应用项目等等。那总的来说呢，这些项目一定要是真的解决了用户的实际需求，用户愿意长期为这个项目项目买单，否则呢，项目就会是昙花一现。大家可以类比实体经济中的商品，这些都是同理的。 基本思路之二呢，是关于通证代币的。e l Tech 在区块链常识快速问答的第六期介绍过通证代币，其中通证代币是分为证券代币和实用代币。那区块链项目用来建设经济生态圈和链上治理的是叫做实用代币，叫做 Utility Token。那还需要补课的同学呢，请进入 e l Tech 的频道查看区块链常识快速问答第六期的内容。 这种实用代币就是被一些人拿来炒币的币。实用代币的功能有很多，在某些区块链应用中，持币的用户有权进行链上治理、投票、升级、维护区块链，这就类似于期权，赋予用户权利，让用户可以选择做什么。在另一些区块链应用中，用来稳定价格或者质押资产或者进行清算等。这些代币呢，就例如以太坊生态圈内众多的 ERC 二零代币。 那还有的应用，例如分布式存储、去中心化无线网这些。代币是一种工具，是实现存储、无线上网的一个部分。g l Tech 建议大家不要抱着炒币的心态去参与区块链上的项目。如果只想着靠买卖区块链的代币暴富，就和进赌场是没有区别的。接下来，我们再深入说一说代币的机制。代币的机制中，我们要关心的是代币发行总量。 发币的是不是通缩的？代币如何分配？代币的发行总量和代币是不是通缩，与每一枚代币的价值相关。因为如果代币总量随着时间变长无限增加，就会稀释每一枚代币的价值。所以在代币的机制当中，如一个通缩的机制，便于代币保值。例如，一个区块链上前三年代币的发行量比第四到第六年的发行量大，然后呢越来越少。还有。 用户在使用服务之后啊，一些代币会被燃烧掉。就这样的话呢，这是一种通缩的机制。再说到代币如何分配，区块链项目的白皮书或者网站上，一般在代币发行就是叫做 token issuance r 这一块儿，会公开代币是如何分分配的。一般来说会划分出来百分之多少是给项目创始人，百分之多少给项目的初期建设参与方，百分之多少作为留存，剩下的百分之多少呢是用作项目的规模化。 也就是给中后期参与用户用来质押，然后使用应用服务的，这个类似于股票的公司的这个股股权，如果像某几个大股东持有的股份太多的话，就有可能是有操纵代币价格的嫌疑，还会影响区块链项目的去中心化，使小股东蒙受损失。所以大家在考虑区块链项目的代币，还要注意上述代币机制中几点内容：代币发行总量，代币是不是通缩，代币如何分配。 g e i l Tech 为大家列出了一个清单，针对项目本身呢，有白皮书、项目网站、相关行业和竞争对手。那针对链上安全呢，包含了区块链共识算法和编程语言，还有其他方面呢，就有背后的团队啊、战略伙伴、区块链新闻媒体、社呃项目社交圈等等。那 Chill Tech 请正在筹备区块链项目的观众呢，也参考这一个板块的内容，说不定对你们现在的工作会有一些启发。那我们现在就从项目本身这一项开始。 第一白皮书，自从比特币区块链发布白皮书，后来几乎所有的区块链项目都会发布白皮书，成为了区块链领域默认的一个规矩。白皮书是我们考察区块链的重要关键。白皮书类似于一家企业的商业计划书，详尽地描述了项目产生的动机、基本理念，也就是描述了这个项目能解决什么问题。接下来提出解决方案，从理论和实践上来进行论述解决方案的可行性。 有些白皮书长达上百页，有大量的计算机科学、信息科学、数学的论述，超级多的数学公式、实验测试等等。说实话，就算让有区块链知识的人都得研究好一阵子，更别说普通用户了，简直就像天书一样。还有些区块链的白皮书只有五页左右，大致描述了一下他们正在干什么，然后聊一聊众所周知的区块链业内常识，吹一吹创始人有多牛。 就开始揽客做生意了，这种白皮书就没有什么诚意。稍微仔细琢磨一下，就会发现技术上、理论上不合理的地方。 真正已经成熟的区块链项目，它的白皮书的页数大致在十几到二十几页，这个其实不是什么硬性的一个标准，这算是一个正常人能够接受的范围。好的白皮书呢，简明呃干练，就算是非常复杂的基科技原理呢，它也解释的非常的清楚。那 g i l l Tech 在这里明确一下，区块链项目呢，最终的目的是要吸引越来越多的用户进入的。那这样一方面是可以强壮区块链，保证安全；另一方面呢，也是要达到一个规模化实施经济的效应。啊，简单来说就是要盈利赚钱。 那如果白皮书写的晦涩难懂的话，就没有办法说服用户来加入区块链网络使用应用程序了。总之，优质白皮书的特点就是简单明了，理念有足够吸引力，对于技术的分析深入浅出，数学公式适可而止。如果白皮书内容特别多，也可以分成多个白皮书，例如一个专门说理念，一个专门说技术，一个专门说编程语言。有些很成熟的区块链。 因为他们的第一代白皮书年代久远了，项目建设方每隔几年会更新一版白皮书，像这样的操作呢，大家都可以做参考。第二，项目网站，白皮书是里子，项目网站就是面子，靠谱的项目面子上一定过得去的。大家着重看一下主页面上有没有明显的缺陷，例如语句不通顺、有错别字什么的，看看标签栏的分类有没有明显的逻辑错误，点开标签栏里的链接，看看其他页面是不是完整，有没有联系方式、使用条款、隐私政策等等。 第三，相关行业，我们这里说的这个相关行业是指区块链细分的一些行业，例如某个项目，它如果是属于 POW，就是我们说的这个挖矿这一类，就值得考虑一下要不要跟，因为现在中国大陆明令禁止要挖矿，那实际上，呃，国际上呢，对于挖矿项目的话呢，在环保层面讨论的非常的激烈，那这一类的项目就要好好考量一下。其他的朝阳的行业，例如 NFT 啊，元宇宙，DeFi 这些前景就会好一些。那第四呢，竞争对手。 呃，研究项目的竞争对手其实是一个横向的比较，那这时候可以问自己一个问题：为什么我要选择这个项目，而不是它的竞争对手的项目？ 我选择这个项目的优势和劣势有什么？有可能一比较下来，你会发现竞争对手的项目说不定都更好呢。这是一条考察嗯，这个项目有多远的发展期的一个思路。然后我们讲讲链上安全。第一，区块链的共识算法，这条呢是考察区块链的去中心化程度有多高。区块链呃最重要的一项应用就是分散了本来之前是由中心化服务器完成的任务和机制，所以呢才能做到 trustless，意思就是说不需要事先建立信任就可以合作完成项目。 和任务。如果区块链的共识算法不够去中心化呢，就意味着区块链上的节点被几个大佬控制着，小韭菜们就容易被大佬收割。第二，编程语言。架设区块链、建设去中心化应用程序使用的编程语言有很多种。以太坊上用作编写智能合约的、使用很广泛的就是呃 Solidity。Solidity 是一个很年轻的语言，在实际应用中用 Solidity 写的程序要经过大量测试才能真正投入到以太坊的主链上。 现在已经有专门的 Solidity 代码审计公司在做这个工作，为以太坊区块链应用程序把关。因为智能合约一旦投入到主链上，就跟发射卫星到太空是一样的，无法撤回。而且鉴于智能合约的金融商业属性，如果出现代码漏洞，就会出现重大的经济损失。我们平常经常是能听到某某某个 DeFi 应用被黑客攻击，套走多少多少钱。 用户在考察区块链的时候，有时会发现这个区块链的项目是用了自己一种新创的编程语言写的区块链协议和应用程序。乍一看好像真的好厉害啊，但这里就值得多想一想：这个新的编程语言真的可靠吗？是不是够完善的？ 其实就连以太坊上比较成熟的 Solidity 的这个语言，还经常会被攻击。那这些新冒出来的编程语言，它又能多稳当呢？而且区块链上的开发工程师，麻烦也考虑一下，如果让用户重新学习一门新的编程语言，适应新的区块链项目，那用户的学习成本是不是有点太高了？这样到底能吸引多少新的用户呢？最后，我们聊一聊区块链上还值得考虑的其他的一些方面。 啊，例如背后的团队、战略伙伴、区块链新闻媒体、项目社交圈，然后呢，我们讲讲第一背后的团队。 了解项目背后的团队，其实是考察这个项目的创始人有没有经验，有没有资格建设这个区块链的项目，是不是传销诈骗。不要只看看网站上的这个内容信息，还可以搜搜之前创始人他们以前的工作的经历，到求职社交网站上搜索一下信息，到一些币圈啊、链圈专门的这些平台的新闻的呃网站上看看他们的历史的动向有哪一些，甚至呢，还可以通过联系信息找到他们，询问他们几个问题也是可以的。 第二，战略伙伴，许多兴起的区块链项目会和已经成熟的区块链项目组成同盟，相互共享技术和信息，一起做对外宣传广告。还有一些区块链项目是因为参加了某个平台的黑客松比赛，然后脱颖而出开始建设的。有这种战略伙伴的新起之秀会更加靠谱一些。第三，我们把区块链新闻媒体和项目社交圈合在一起来讲。 这两个就是项目的对外公关的形象。项目方会在不同的社交媒体平台发布项目的进展状况，还会在 GitHub 上发布原始代码信息，有时会建群邀请有兴趣的用户进来讨论。我们用户一方呢，要查看项目方是不是在社交媒体公开的平台上是持续稳定的发布信息，一方面要看用户群里的用户是不是参与热情度很高，因为用户的情绪，不管是悲观还是乐观，都可以直接影响到项目项目的价值，进而影响代币的价值。 在这期节目的最后呢，JL Tech 把所有的重点信息给大家再次总结和列举一下。基本理念之一，区块链项目要有实际的用处才有发展的未来。基本理念之二，区块链项目要有价值，它的代币才会有价值。那考察分为三个方向：项目本身、链上安全和其他的周边的一些信息。针对项目本身有白皮书、项目网站、相关行业、竞争对手。那针对链上安全呢，有区块链的共识算法、编程语言。 那其他方面呢？还包含了，呃，背后的团队、战略伙伴、区块链新闻媒体、项目社交圈。如果你对考察区块链也有自己独到的见解，欢迎下方留言和其他观众的分享。我们共同的目标呢，是让更多人了解区块链，以健康和正常的心态参与区块链项目。那我们下期再见。 如果你也对区块链技术感兴趣，或者对这一期节目有什么想法，欢迎下方留言讨论。接下来，GL Tech 还会为大家带来区块链领域不同的热门话题，期待下次见到你。